One eternity later. 어디서 반찬물이 없어. 근데 내가 반찬 뭐라도 먹어보는 것까지. Mm -mm. kelasku. Nala. Itu bahasnya jajan kak? Kak kak warga aku lagi bar maaf. Kapan? Pernah lagi bar. Ini sedikit. jalan-jalan malah poli ini malah tanjuan sek sekerana wah eh, eh ya perang-perang kasih deh iya mati sek tuh nanti ya tidak arti itu nanti itu kerja malah ini top bos keng keng ayo poli weh Wani Polipura, Wani Polipura. keren gelandangmu keren di tengah mantep apa lagi? Cuma. Tolong ya boleh ya? Oh. Kudir kudir. No? Bal balan kudir. Kalongan kalah balan. Oh, kalongan. Nggih. Menang kudir. Kok lebih tekan mriki. Oh. Lagi <laughs> kok lebih cuci. Nggih. nggih. Nggih. wedong ya po di prek wedong di pira apa bra jam pira main ini dah main wong ini po jam 10 main turu jual main atur ris di aku nongkrong dimis dimis harus balik gajian balik nah udah terus ya aku mantel Lu diwonge. Kak, nah. Lihat. これが何